camino imposible de vasos. Dasha tendrá que volver a enfrentarse a todos estos vasos, pero esta vez deberá escoger el camino correcto para llegar a la meta. ¡Alucinante, ¿no? Para ayudarla en el primer nivel, le pondremos unos premios para que entienda la mecánica del reto. ¿Otra vez los vasos? Eres un poco pesadito. Dasha se dio cuenta de los premios y ahora está pensando lo que tiene que hacer para conseguir más. ¡Esto es muy fácil! Pues has entendido el reto a la perfección. Ya. ¿Este nivel ya se ha acabado? Ya. ¿Ah? ¡Genial! ¡Tiempo récord! me he pasado. ¿Qué has hecho, Dasha? Que te lo has cargado todo. ¿Qué ha pasado? pasado? Despacito. Y este es el nivel definitivo, el camino más complicado. ¿Lo superará Dasha? Dashi, despacito.